Ya los años han pasado, me dejaste abandonado, algo ilusionado recordando todos los momentos que pasamos, solo tú y yo, tomado de las manos, ¿qué más puedo pedir si no tuviste el corazón de ser humano? Pues tú te alejaste, no sé por qué jugaste, me lastimaste y ahora me la vivo como el de antes, a paso firme tengo que levantarme, pues ya es demasiado tarde, esperar que tú algún día regreses, Ya han pasado tres meses desde tu partida, no me por dentro estás vacía de sección la mía De haberte conocido, me encantaba estar contigo Me la pasaba bien chido, ahora ilusionado me la vivo